Dia yang jelas tak bagus lah. Cana pendek depan mantu. Omongan tadi mertua, netek anak depan mertua. Kalau mertua nak bergerak, ngawas terus dah. Kalau tidak diceplos ke mulut ni masih mak dia tulang. Ada ni uangnya bu, bangsa galak nyusu anak keliling kampung diambok ini. Ada ni yang dituman ke budak tu. Ada nak nak ngoling ni netek budak ada. Ada yang bangsa galak nulang yang nak terdingin-dingin kecap dengan nasi. Keliling ngejari budak main di komplek. Nak ada wong-wong union. Ada budak tu dia duduk, makan duduk. Tak boleh tegak, duduk. Mantap-mantap. Ada. Jadi balik-balik didikan kita tu lah. Ada wong union, aso. Netek ya nak pinggir jalan. Petuknya lah piaruannya tu. Berhenti kalau tukang beca tu ngapo mang setop katik tarian eh katik tarian cuma ada awasan mati <laughs> agak dan masih itu pula mamang itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukran lillahi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasulullah ba'da wa ba'd وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلوم في دار يقول فصل وتبطل الصلاة بالكلام ولو بحرف مبهم إلا إن نسي وقل بالأفعال الكثير المتواليات كثلاث حركات بالحركة المفرطة وبزيادة ركن فعلي وبالحركة الواحدة للعلم لل lil'ab wa bil akli wa syarbi illa in nasiya wa qalla wa bi niyyati qat'is sala wa bi ta'liqin qat'aiha wa bi taraddudi fi bi ayyam dia ruknun ma'a syakki fi niyyati taharrumi aw yatula zaman syak Adapun pembatal solat yang pertama al-kalam berbicara walau biharfin mufhimin ila innasiya waqal <clears throat> lagi solat duanya berbicara walaupun hanya satu huruf tapi dipahami kecuali lupa dan diucapkan sedikit apalah kalimat yang satu huruf tapi pacak dipahami kalau niatnya itu kalau niatnya ngomong atau ngejuk tahu maka batallah solatnya jadi nak benar-benar tak ada boleh melakukan sesuatu yang akan mengeluarkan kalimat yang kira-kira bakal ngusak solat kecuali dia hanya terlupa atau dia tak sengaja yang galak terlaju ni apa bersin lagi solat ha, terlaju Alhamdulillah kawannya awak waras Dalam <laughs> lah, terlaju Terlaju eh? ha. Cuman kalau Ligiliran Bersin atau Nak angop Alak lah sambil angop Bacuannya jangan diterus ke Tambah lagi bacuannya rukun Ya ya Ya ya Stop ke dulu kita ni nak melok ke ni ramah ngop tadi oh. ya sudah ngop lah dulu tutup mulut jangan Agak ni jadi tak ada benar tutup ngop, tutup kalau lagi angop sunat nutupnya jangan dengan yang putih tangan kiri tapi pakai yang hitam kan ini, ini. nganget iya. Jagung nyakit ani. Tisu dibawa. Hah? tu bawa. Ini takok ani. Ya, yeah. ah. mana kedua wabil af'alil kasiratil mutawalliyat kasalah si harakat berbuat berbuat banyak yang berturut-turut seperti tiga kali gerakan kita ni galak gatel jadi yang dia bergerak batal itu ibu bapa kalau dia anggota besar kalau dia bergeraknya itu anggota besar batal kalau yang menggeraknya tu yang tidak dikategorikan anggota kecil walaupun berkali-kali geraknya tidak batal tapi pacak dimasukkan hukumnya main-main ada orang ni matanya kita berhenti mak kemian <laughs> itu tidak batal lah lah kemian banyak makan kelapa ingin mana boleh lagi kecil banyak makan kelapa kau kemian kaki kau Takutlah makan kelapa banyak Kemian Tahu mak mana kemian tu <laughs> Tapi tu ni tak tahu kemian tu mana Yang galak Bu Bergaut ha. Bergaut itu Kalau yang bergeraknya jeriji Jeriji Ini dianggap masih anggota kecil tapi kalau dia hanya tapak tangan itu anggota besar. Maka kalau kita gatel tapak tangan tempek ke dokin. Nah, jijime kan. Kalau dia hanya waktu dia hanya bergaut satu, dua, tiga batan. Ini dianggap anggota besar. Tapi kalau ditepak ke dokin, nah, jadi yang besarnya ini mantep. Jadi apa uji sikok? Nah. Ini kalau sekali gerak. Tapi kalau dia banyak gerak, ini sekali, ini sekali, tiga. Yang hebat lagi sambil solat sambil ngisi ke lubang hidung. Ya, nah. Ada juga. Ibu perhati ke orang solat? Ibu rasa solat, perhati ke orang solat? Ya? Yeah? Nah. Jadi, misal... Uh, ini pula hitung dua ini. Kalau dia bertubi-tubi. Kalau sudah sini, sini pula dua ini. Tapi kalau di sini tok tok di sinilah dihitung satu. Asal tapak tangannya mantap. Tapak tangannya ditempel kena. Kan? Nah, jadi bergerak ni jiji we. Dia tak ada melok. Kalau dia ni melok, satu, dua, tiga, Batal ada orang galak mainkan jari kaki ni ni galak ah main-main jari itu makro termasuk menggoyang kentunjuk waktu tahiyat makro jadi tidak batal dalam mazhab syafi'i dalam mazhab lain menggoyang kentunjuk ni hukumnya sunat ibu dengar tak aku ngomong ya nak seri ewang ni jadi tugas ibu siang ini untuk dengar weh tidak mengulas eh ha, tu sini jadi kalau nyop ang yang bata <laughs> ada lagi lagi solat main ke gigi palsu ada ketok ketok ketok ketok dia apa ni ngau upo lobo itu tidak doang anggota batal cuma takut meninggal waktu tetegok gigi lah ha? ha? jadi banyak banyak begaul banyak <laughs> banyak awasan cemecem Ha, jadi ada yang nah, ha, ha, nah, ada ni yang luangnya. Ada nah, tapi kalau dia yang solat galak macam mau merhabah tu batal. Nah, ada ni yang galak bergerak batal itu. Ha, iya merhabah. Ha, batal. Mundur maju, mundur maju. Mak kayu injak di tumbuh banyung. Ha, eh. aku tu demen lah ceramangan betino galak di rewang nak lah. kami jadi ha kita omong oh yo ni galaknya kena ke tu dengar bai ini dak yo ni aduh ni on orang kami tu galaknya mak itu dia tu panjang singanya diulas lagi omongan tu telah lemaknya para betino tu banyak bukaan kalau orang negok be yo yo yo nak kata bukaan ya yeah? nah jadi apa e, bergerak yang batal itu bergerak anggota ber, anggota besar. Ha. Di kalau dia yang macam dia yang langka, misalnya yang langka sat ada yang ngato kan sekali langka tu satu maju kaki kiri itu detung jadi dua atau sebaliknya. Ada lagi ngato kan tak mungkin kaki tu nampak sebelah sebelahnya tak lekang kang. yeah? nah, jadi sebaiknya maka itu kata ulama' jangan dikategorikan sebagai dia itu melangkah digeser ke baik kaki kalau dia nak maju tak usah diangkat digeser ke baik hmm wa bil wa bil harakatil mufritah yang ketiga satu kali bergerak tapi terlalu keras sekali dia bergerak cuman geraknya gerak besar itulah melangkah jauh melangkahnya melangkah jauh tapi kalau dia nyelangka nyelangka kecil tak apa-apa. Yang pernah ambil kejadian ini ada makmum di baris yang ketiga imam batal. Dia nyenti imam dari baris ketiga ngancam ke imam. Sebenarnya kalau imam batal itu yang punya tugas ngenti ke yang di belakang imam. Apa gawi nak sab ketiga tu kalau banyak langkai wong. Ah minta kata kena hebat. Men keterlaluan, keliwanan hebatnya tu. Kalau imam batal, cara imam batal bae ganti imam batal itu kalau kita dalam posisi posisi tegak. Jadi kalau kita posisinya posisi tegak, imam batal kita bawa maju, maju juga dikit bae ndak ada harus tegak di tempat imam, maka itu tempat imam dengan makmum tu tidak ada boleh tidak sama. Kadang imam gak tinggi dikit dinjo itiplek atau dinjo yambal sehingga imam lebih tinggi dari makmum makro hukumnya. Tidak boleh. Mesti nak sama makmum dengan imam tu. Jadi kalau imam batal, makmum lemak ngenten ni kenyo. Tapi kalau dia lebih tinggi makmum dengan imam, lagi nak ngelangka makmum. Banyak masjid-masjid kadang gak dilebih kenyo 10 cm batu imam. tak boleh itu makro hukumnya. Ya, jadi nak kato ketika dia ngenti imam, dia nyaya we jalannya, tak ada pula nak ngangkat hikilnya itu sudah yang di belakang sudah tu namanya jemaat yang di, yang dihitung tu tungka atumitu tungka atumit tumit tumit ha. kalau tumitnya sama itu sejemaah tapi kalau tumit imam itu lebih maju dikit dari imam walaupun dia satu baris kadang-kadang sebarisan sama cuman tumit imam lebih maju dikit nah itulah yang jadi imam jadi ketika imam batal kita tidak harus nak di tempat imam, cukup maju sedikit tumit kita dari makmum lain itu sudah imam. Tidak harus nak nunggu tempat imam tu nian pakai nak nunjuk mik pula. Tajuklah aku nak nerus. Sudah tu kali imam batal ngenti imam tu tempat yang tegak. Jangan posisi sujud imam batal kita ngenti lagi sujud tu lah. Lagi mak buayo. Oh giliran Allahu akbar dikuat ke baik Allahu akbar cuma niat kita sedang ganti imam Allahu akbar tomat nak maju dikit sudah imam lah itu teruskan bacaan imam ya yeah. Ha. ini dah tentang ganti imam laju sujud sujud lagi gokok imam batal gokok tu lah dia maju nyodok lagi rokok maju kan lah Ngejo ke Lagi rokok sambil maju Saro Lagi tegak tu lah lah ha. Wah Eh ha. Boleh? Ya? Yeah? Ha. Eh boleh nyambung ada datiruk nin pe'liyin Menambah rukun perbuatan ha. Lah cukup jumlah rekaat ditambahi pula serekaat lalu sengaja batal solatnya solat mukib tiga buatnya empat isak empat buatnya lima nak gancang masuk surga lupa tambah mak tak masuk kalau dia lupa lain cerita wabil harakatil wahidah lil satu kali bergerak tan karena bermain-main tak boleh sengaja satu kali begak, tapi tujuannya main-main maka batal solatnya dalam solat itu cuma boleh bergerak pada tempat-tempat yang tidak merusak ibadat kalau dia berbuat sesuatu yang merusak ibadat walaupun sedikit sengaja batal hukumnya kalau di Mekah itu macam-macam ada yang benda kejam ada yang angkat HP HP-nya hidup Angkat dulu Ambil mati ke Balik lagi Ya pelajaran mereka dah ada batal Pelajaran kita batal Bolehlah juga Bapak Ibu Kalau kita jadi imam Ustawulus salah Ustawulus salah Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya HP Matikan dulu HPnya. Akhir-akhir ini tadi Di Mekah, di Madinah Yang seringnya di Madinah yang seringnya di Madinah Syekh apa tu namanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Syekh nah yang tua ini siapa itu pun? Ali Al-Huzaifi Syekh Ali Abdul Rahman Al-Huzaifi dia terakhir-terakhir ini kalau habis solat ngomong Uji dia aku belum pernah dengar yang mengganggu di dalam masjid Madinah ni kecuali suara HP. Wong ni kan salat di belakang imam di Madinah tu. Lupa matikan HP. Lagi dan lagi imam HP tu hidup. Kan terganggu dia. Pernah juga Sudes waktu di Mekah. Khutbah Jumat ngomong dia. Kendaknya di masjid tu matikanlah dulu suara apa rintron. Rintron apa? Rintron suara HP tu mengganggu. untuk kan nak tenang bu, baca Quran tu. Kita kalau sudah dibingungkan, Al Quran itu salah bayo ujungnya kerok. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdarun fal yawma subhanallah pernah kejadian di sebelah sela Sebelah sini pernah kejadian ada mimpin Yasin. Mustinya Khomidun bacanya Jami'ul Ladainal Muhdharun undangan sedang maghrib. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun mustinya. Dia Jami'ul Ladainal Muhdharun berapa lembah kita diliwat ni? <laughs> Fal yawma la tuzlamu nafsun syai' terus sampai habis. Di antara wong keluarga wong sedekah ini ada yang agak ngerti. Nanyalah dengan wak tu Mak cik numpang nanya Nanya apa? Yasin tadi ngapa mencolot? Tadi tu Yasin tu ngapa mencolot? Nyawab Itu Yasin Maghrib Nanda ni salah ke? Itu Yasin Maghrib Singkat Astagfirullahaladzim Yang pajak disingkat tu tahlil Biasa tiga-tiga macam sepuluh Biasa 100 lima bu, Min Yasin ni. <laughs> Yasin Maghrib, Yasin Maghrib, Yasin Maghrib, Yasin Isya. Ah, ya Allah. Kadang-kadang penyakit kita ni eh nandak dikatakan salah tu nak, Penyakit itu nanda dikatakan salah. Ngaji salah. nanda, bacaan salah, nanda. Waktu di rumah aja manci. Aku ni maca doa berzanji. Waufil linasiji tulisannya tu. Waufil linasiji hadhil burudil mahabbaratil maulidiyah. Sayyidina Ja'farim man ilal barzanji nisbatuhu wa muntama Waufil lina siji Yang aku ni macam waufil lana siji <laughs> واغفر لنا سجي هذه البروج المحبة المولدية habis maca oh, JK Sazili sini Bik kau tadi maca doa tadi apa dia waupir apa waupir lana siji biji mata kau mana ngapo buya kau jingok waupir lina siji ampunkanlah bagi yang nyusun ini kalau waupir lana siji apa dia kau baca Nah, ya memang salah. Yang nunjuk tadi memang wong ahlinya. Alhamdulillah. Saya ni Bapak Ibu paling galak bebacaan depan wong pinter. Pacak meneri. Kita ni kapan baca depan wong ngerti, laju takut. Jadi kapan nak benernya? Bertemu lagi kan kisah Sazili Mustafa, wong wong wong buka showroom mobil macam apa merhaba maulud ya benar aku ni ya tawab tub alaina ya tawab tub alaina habis itu marah uji ibu ya kan ni mana baik macam ya tawab tub ya tawab tub Iku bu ya, ya tawab tadi, ya tawab tub, ya tawab tub, ya tawab tub alaina. Uji bu ya tadi. Udah wong sepi, <laughs> apa sih Buya? Aku tu kau tu maco bener. Wong yang sebelah kau duduk tu tetawap tawap tetawap tawap. <laughs> aku nak negau dia, Ji Buya aku tak kenal. Aku tak kenal udah ngomong siapa itu. Biar aku negau kau be. Kau tu anakku. Tak mungkin kau nak. Iyo Ji Buya aku desau aku maco tawap tu Buya kata ke tu bukan kau wong itu. Jadi aku marahi kau tu biar dia tenang. Oh. Ya karena kita budak Ditegur kan tak tu marah Tapi kita tu nak marah Karena benar Rupa dia tu nak nyalai Wong sikap itu Sama dengan Sayyidina Hasan Sayyidina Hussein Ngembek uduk Sayyidina Hasan Sayyidina Hussein Ngembek uduk Nyingok wong ngembek uduk Wong ngembek uduk ini Ukurannya kurang Nyuci tangan Kata Sayyidina Hasan Dek kau ngembek uduk Ngembek uduk Jangan disampai ke sekut Separuh baik Jangan sampai ke, jangan kena. Model wong itulah nyuci. Turut inya ditegur, "Dek, salah ini." Nyuci godok tangan ni sampai ke sekut. Ini kurang. Mamang itu noleh. Anjing ah, Mamang, iyo terasa. Nyinggung, tanyo, "Kamu ni siapa?" Ngapo model ini nyuci tak? Iyo, yai kami ngajari sampai ke sekut. Siapa yang ayah kamu? Muhammad bin Abdullah. No. Sina Hasan Hussein rupanya. Ha, terjadi caranya tu macam itu. Taman zaman sekarang ini, uang benar, uang salah dibenari? Nanda. Katoklah cerewet lah. Cak takoan lah. Cak kebatan lah. Padahal kita ni kan perlu berdakwah. Dakwah tu tidak harus jadi ustazah. Tidak harus jadi kiai. Kiai. Selagi kita ada kepacaan, kita nyuk tahu dengan wong. Ya, nah, man wong ni ah takokan kau ni. Cak pakeman. Baru dua lapis pakai jilbab, lah takokan anunya lah ke jilbab. Baru dua lapis pakai jilbab. Baru dua tahun kau tu berjilbab, lah nak jadi stajah. Oh yang laki tadi di rumah maki cano pendek kolo kele kolo kele nyuci mobil cano pendek uji bini payu kak maki sewet apa cano panjang doso, hai kamu juga ngawas ya bahasa ai itu berarti nyampai hukum tak lemak kak diawasi wong dia gawat lemak tambah lagi depan mantu mertua cano pendek kan tak ada akhlak tak bagus bukannya mak ah, dia yang jelas tak bagus lah Cana pendek depan mantu Omongan tadi mertua Netek anak depan mertua Kalau mertua nak tak bergerak Ngawas terus je dah Kali dah diceplos ke mulut ni Masih mak dia tulang. lah Ada ni uangnya bu Bangsa galak nyusui anak keliling Kampung diambok ini Ada ni dituman ke budak tu ada nak nak ngoling ni netek budak ada ada yang bangsa galak nulang yang nak terdingin-dingin kecap dengan nasi. Keliling ngejari budak main di komplek. Nak ada wong-wong union. Ada budak tu dia duduk, makan duduk. Tak boleh tegak, duduk. Mantap-mantap. Ada. Jadi balik-balik didikan kita tu lah. Ada wong union, aso. Netek yang nak pinggir jalan. Petuknya lah piaruan itu. Berhenti kalau tukang beca tu ngapo mang stop katik tarian eh katik tarian cuma ada awasan mati aku, dan masih itu pula mamang itu nyang gari <laughs> nyang gari sampai mana tadi lupa aku ni ha wabil akli syurbi illa <laughs> inasya wa qalla Ah, makan atau minum kecuali makan minum yang sedikit tapi sifatnya enggak sengaja bahasa Palembang enggak sepira jadi kalau misal kita habis maghrib ada undangan tahu-tahu balik undangan tadi tidak ada batal wudhu tidak batal wudhu kalau kita makan minum tidak batal wudhu cuman kalau kita makan atau minum yang ada rasa itu sunat kumuh-kumuh Kita misal minum banyu teh, minum banyu sterup, Serup. Kopi kan ada rasa. Nah, kalau dia nyetu rasanya tu masih ada zatnya batal, Bu. Masih pacak dikecap. Batal itu. Bekecap zatnya masih batal. Nah, jadi biar dia nyetu hilang rasanya wudu dah usah ambil wudu lagi. Kumu-kumu baik sunat ngesek keraso tadi. Laju decap-decap mayang. Ya? Yeah? Nah. Kecuali kecuali kalau kita ada wudhu melakukan yang makro, Walau tidak batal wudhu, hukumnya sunat di sunat wudhu lagi. Misal habis salat maghrib makan malam, temakan jering, temakan apa? uh, oh ni ahlinya galon poya ya yeah? nah pokoknya makan-makan yang makro itu disunnah ke ngembek wudhu lagi kalau dia tidak makan yang makro wudhu tidak batal cukup berkumu-kumu kalau khawatir walhasil lupa kumu kumu tadi ada bekas nasi sika atau bekas dagingnya tadi makan gendang tadi lekat selo gigi sele tahu Ah, ni daging ini iya iya saya. tahu nak dibuang 12 setengah ai tegok be batal biarpun dikit batal walaupun sele ba tapi kalau tidak sepiro tidak batal jadi kalau sedikit sengaja batal kalau tidak sengaja tidak batal kalau banyak lupa itu berarti ada kelainan dia salat ini dikit yang dihukumkan ini dikit kalau banyak tu tidak mungkin lah kan pempek pakai nyecel cukur pula lupa ah cucak kadang galak tuh makan kue lumpang kelaponyo. jadi warhasil yang dikit kecil yang galak ada di selo selo gigi itu yang galak tertegak kalau sengaja batal illa inna syawa qala kecuali kalau dia nyelu wa biniyati qat'is salah yang ketujuh niat memutuskan solat, ai batal be solat. nah itu batal urung misal urung batal wa bi ta'liqi qat'iha kemudian ragu-ragu menggantungkan niat untuk memutuskan solat dengan sesuatu misalan ai dah ni jadi tak datang ni eh, maghrib ni gak aku solat dah ni datang dah solat belokin gak kalau dia datang aku batal ke ha ah. usolli fadhois Allahu akbar rakaat keempat tinggal tahiyat assalamualaikum di hati sana nah datang dia batal otomatis batal Karena dia tadi ngomong aku nak sholat dukin. Kalau dia datang, nah datang ni Batal. Tapi Aida ni janji nak datang. Dah sholat bedokin lah. Kendak dia lah. Paling gak dia nunggu. Nah, tidak batal. Karena dia tadi tak kata keinginan untuk membatalkan sholat. Sama dengan nyeri bini. Ya, yeah? sama dengan wong bercerian. Kalau kau metu sehari ini jadi di bawah pukul tiga jatuh tolak satu aku kepada kau. Dia pergi jam empat tidak kena. Bawa jam tiga Dia pergi jam empat tidak kena. Jadi anda takluknya. Kalau kau jadi pergi sehari ini kau kecil Berarti jam besok dia pergi tidak jadi artinya jangan jangan dilanggar omongan itu ya yeah? Ha. kalau kau pergi lewat lawang depan ini kau jatuh tolak dia lewat genteng tidak kena ya ha, jadi sikok lagi misal dia ngomong macam ini aku nak solat ke masjid tapi kalau imamnya si Anu aku tak galak kalau imamnya sianu aku tak galak eloklah dia solat sayup-sayup suara ni tak cirin dia kalau solat siapa imam tadi sianu dia iya maka wajib ulang solatnya karena dia tadi aku galak solat kalau tidak dia imamnya menentukan sesuatu tidak boleh ya yeah? ha. ada bu ada modelnya itu model wong wong macam itu tuh sangkan dikupas dalam hukum tuh ada yang ngelaku ngelakukannya macam itu yang cerita tadi juga macam itulah ya yeah. cuman di kalau cerita itu dibedakan nian bahasonyo ada kaget kau nah, kaget kau kaget tapi kaget belum kaget kau kaget belum jatuh kaget kalau kalimatnya ciri ya jadi jatuh ciri macam itu kau kaget kau kalau inilah kau kau kaget kaget wabitarat dudi fihi basonya ni mana baso Palembangnya melang-melang ragu-ragu olo ulu kan nak mu ay batal tidak Batal tidak dihukumkan batal. Wa bi an yamdiya ruknun ma asyakki fi taharrumi. Ragu-ragu untuk uh, bimbang tentang niat pada takbiratul ihram. Sementara dia sudah melakukan satu rukun lain atau belum melakukan maghrib apa isya eh, niat aku tadi. Maghrib apa isya maka dihukumkan batal. Jadi nak harus ya yakin au au yatula zaman syak atau danyo keragu-raguannya tu terlalu lah terlalu ha. maghrib apa isak tadi asalnya maghrib tadi sambil membaca sambil ragu maka dibatalkan solatnya jadi kesimpulannya solat itu harus posisi dalam keadaan yakin bahwa yakin benar tidak boleh ada syak-syak ragu kalau dia ragu ragu ragu ragu ragu terus itulah galak dipasai oleh belis tadi jadi harus ibadat itu dengan keyakinan harus yakin tu dalam arti kata belajar kalau memang buyan nak ngecek-cek benar dah salah pula harus yang penting kita sudah belajar kita sudah memahaminya sudah tahu pelajarannya ha, tinggal merak meraktekannya faslun wa syurita ma ma marra liqabuliha inda Allah subhanahu wa ta'ala bi anda Allah subhanahu ayaksida biha wajha Allah ta'ala wahda wa ayyakuna ma'kuluhu wal malbusuhu wa musallahu halalan wa ayyahdura qalbuhu fiha balaysa law min salatihi illa ma'aqala minha wa alla yu'jiba biha agar salat diterima di sisi Allah, Allah Subhanahu wa taala syarat-syaratnya harus dipenuhi di samping itu salat harus ditujukan hanya kepada Allah yang Maha Esa wahdahu wa ayyakuna ma'kuluhu ndaklah adanya memperhatikan apa yang menjadi makanannya dan pakaiannya. Man ishtara sauban bi asyrati darahim fihi dirhamun haramun la yaqbalu Allah salatuhu ma dama alaih. Siapa yang beli satu baju selembar baju dengan harga 10 dirham di dalamnya kata Nabi ada satu dirham dari duit yang haram dibawanya solat maka solatnya dah Allah terima itu pakaian wa akaluhu makanannya taruhlah bu eh oh kacamata aku ni solat pakai kacamata ucul ke lepas ke kacamata ni ha hati yang haram hilang Oh haram kopca ni haram Tak usah berkopca Oh jam tangan haram Ocul ke jam tangan Baju tukar baju lain sempak tukar sempak lain sewet tukar sewet lah artinya bapak ibu apa yang kita pakai ketika solat kalau tahu merasa itu dari barang yang haram pacak kita pacak kita gen kalau yang dimakan kalau yang dimakan Hati-hati Bapak Ibu dengan solat ini tidak ada main-main. Jangan kita anggap ringan. Kita maha ngomong makan haram kita jalan terus, solat kita gawe ke terus, hati-hati. Dan kata nilainya awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumil qiyamati salat. Pertama kali dihisab di akhirat perkara solat. Kalau solatnya benar semua amal Allah terima. Kalau solatnya tidak ada benar, solat tidak benar. Tidak Allah terima semua amal kalau tidak benar kalau tidak Allah terima mana nak ada kalimat benarnya jadi nak hati-hati jangan kita maksukan kendak kehidupan makan lemak, ayam, daging, iwak, sate nasi minyak, nasi beriani nasi mariati apa? mariati apa? yang besar ni beras mati beras mati apa? bukan cek yang beras panjang? hah? Beras panjang lah yang dari India tu. Oh, lemak sangat beras panjang. Ia beras-beras panjang, beras pendek, amal baik masuk perut. Zaman ini bu uang makan jarang sudah ada be yang tak ada dimasaknya nasi beras. Tegoknya mentah tu, sorongnya banyak, medok juga je saya tak ada iya puji sama baik Ustaz dimasak dulu nasi medok masih jebut sorong banyak medok juga jigo sana nah hati-hati jangan aso-aso jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang denyu makan haram itu jadi mak mana ya Rasulullah Aku yang mengkonsumsi yang haram ni mak mana jadi? Yang badanku tumbuh dari barang yang haram. Mak mana nak bersihkannya? Apa kata Nabi? Semenjak kau tahu barang itu dilarang, jangan lagi kau konsumsi. Taubat minta ampun sama Allah, yang dilarang tu jangan diulang lagi. Tuh, jadi harus diperhatikan malbus pakaiannya wa makuluhu makanannya harus diperhatikan jangan sampai dikonsumsi dari yang haram Tidak pun dari yang haram termasuk yang haram itu ibu dapat telekung dari calon anggota DPR bapak-bapak boleh sewet dari anggota DPR ini kayak lagi musim ini bu Magi jilbab, magi telekung, magi sewet Nak minta kata kebaik kalau ya yeah? ha. jadi tak usah pening-pening kepala tak usah pening-pening kepala milih anggota DPR cari dari partai yang bakal mengusung Islam ke DPR itu kedudukannya kekuat Bapak Ibu menentukan nasib negara ni. jadi jangan kita repot milih ke urusan presiden DPR itu juga harus diperhatikan Jingoi informasi dalam menentukan sikap ini modal kita tiga mata kuping hati mata kuping hati mata jingok gawinya kuping dengar kabarnya hati ikuti uji Allah dalam Quran walaupun bapak kau walaupun anak kau kalau dah aku jangan didukung kita ni ada lemak dah tu ponaan misan bapak yang bak ni bermindu jadi mentelu iya tak lemak aku tak milih dia kita tahu PL-nya tak bagus Jangan Zaman pemilihan anggota DPR ni Wong jahat Maka topeng kalau Berfoto pakai kopca Berdasi Pakai jas Itu tu minjem di studio <laughs> Nah Jadi nak hati-hati Inilah tahu partai partai Wong kafir Yang negak partai Wong kafir yang nyalon dari partai itu orang Islam. Hah? Nah, yo ya kita tak usah nak nyebut macam mana ke tak lemak. Kan lah jelas kita ngok pacak ada dari yang bela agama ni apa? Gerindra, PAN, PKS, PBB. Berita hari ni hebat ibu. Mati di jerutan habis main dengan waria berkencan dengan waria matik di hutan umur 58 tahun matik sama banci kati antanan habis apa tino juk dunia ni nak main dengan banci data dari pengadilan jando di Sumatera Selatan 5277 data dari pengadilan untuk di Palembang 2212 jando terbaru data dari pengadilan aku tu ngomong yang ter terlepas kali yang baru-baru ni kan waras-waras maksud tu banyak betino ngapulah nak maksiat macam itu Terlepas dia nak punya anak atau tidak Nikahkan dengan cara benar Ini berita hari ini Poligami diharamkan Wali nikah dihapus Tidak bisa terhukum Apa homoseksual Tidak bisa Bahkan mahkamah konstitusi Sudah menyatakan tidak ada hukuman Yang sepantasnya untuk homoseksual dan selbi, Selby. Eh, apa? Lesbian, Lesbian. Astaghfirullahalazim Astaghfirullahalazim Padahal Padahal ibu Dalam hadis bapak ibu Salah satu penyebab Balak dunia gempa Apa bencana alam ini Dari hal-hal macam itulah Di Palu itu ada seribu lebih Anggota LGBT Di Jakarta ditemukan Satu rumah mewah Diisi oleh sekian banyak pemuda-pemuda tampan yang sek menyimpang sampai ada si sikok presiden negara mana itu ngomong saya siapkan satu penjara untuk memenjarakan wong homoseksual homo dalam satu penjara akan ku bebas ke dia dari penjara tu kalau dia metu pacak beranak itu nanti whatsapp waria menikah maki slayer Ha. yang jadi betina tu makin selaya berselaya ni kan iyo, iyo lanang sama lanang yang nak jadi betina ya, tu berselaya tak kata ke betina iyo lanang pakainya baik layan tahan berkutang Sehingganya ni pejelnya kaos kaki lah Baju kalau macam biar katanya ada isi Koyo tegak Men tak kalau awak, awak tino Yang nak jadi lanang ni tadi tu Lesbian tadi Rambut disikat Pakin lanang nian Pakin motor Mahap ngomong sampai minta kata ke lanang Tak ada lagi pakin betino Berhutang lagi dan tak lagi. Minta kata ke lanang ni han. Tiap bulan boleh sobtek. Ida syukur nikmat Allahu Akbar. Yang model macam ini nak dirangkul. Kita rangkul mereka. Kita rangkul dia meluk. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim giliran kaget datang balak bencana nak tak disalah ke padahal uji Nabi kalau kamu ketemu dengan satu kaum yang melakukan seperti perbuatan umat Nabi Allah faktuluhum bunuh mereka hadisnya dibunuh suruh bunuh itu lanang dengan lanang tidak bunuh ini banyak nak kadang salon-salon salon tu jolah kalau nah Ya awal, palak Allah, ni kepeng ya. Eh. Tekan-tekan gunting itu. Ya Allah, palakkan. <laughs> Kalau dia tak lagi popo, kumis yang mengingkilan. Anak ke Bandung. Bandung, dah ajak mampir Bandung. Nginep di Bandung. Bermobil. Hop the sound. Ya, salam jika Allah cantik betina. No pandai awas ni jangan parak gini Ustaz kalau laju kena rupa banci berdebis berlari juara singkapnya sewet kero cantik bebek nah ini orang Bandung lah alah kebagus banci di Bandung bangsa kabur separu loh kak terlaju wak itu cantik cantiknya ya Allah anak pernah ke Bogor alah kecantik betino cuman awak motor besar lesbi. Cantik. Cuman rambutnya si sasak. Se Sebelahan mobil kami motor dia. Tunjuk tahu budak, itu ini Ustaz. Ya Allah. Waktu itu nak ke Bogor ke rumah Ustaz Amin. Ustaz Amin Afsyi. Is Ustaz oh, dah melok kami rombongan Ustaz Ustaz. Ya Allah, Rabbi Tuhan. Di Palu yang tempat Sulawesi Tengah ini, seribu lebih pengikutnya main pedang kalau tang ting tang ting tang ting nah uak lagi nyambung uak melan lagi senyum cobalah maksiat ini lala keliwatan Allah ya Rab Allah ya Rab jadi apa dia kata orang ahli psikologi? Berubahnya mereka itu karena hasil pergaulan. Anak kita lanang nih. Main terus dengan budak-budak betino, main anaan, main masak. Pengaruh sifat betino tu pindah ke dia Jadi dia nyingok lanang tu dia lanang, nyingok lanang dianggapnya lanang. Di sifat betino di dia. Anak kita betino mainnya dengan lanang terus. Main nekal. Main layangan, tadi balik ke kedia awak betina nguluk layangan mebek layangan ujung-ujung dia betina nyingok betina tersirkan betina jadi tak bagus juga budak ditalak-talak ke bergaul lain jenis tak ada apa jadi memang sengaja kalau budak lanang mainlah mobil-mobilan mainlah tembak-tembakan main bola pokoknya mainan lanang Ya Allah Ya Allah kerinan Aku buat kesimpul ke mak ini Ingat dunia kerok ini Dengan anak ni simpulan cuman sikok Mati itulah dia habis Budak tu nak Mati itulah nah. Habis Bau tenang hati Mak ini hari jangankan budak Lah punya anak dua tiga ikut lagi masih rusak Lah besar Yang lah bercocong lagi masih nginek Sabu-sabu Ini berita sehari ni 250 kilo sabu eh masuk ke medan macam kebet-kebetan gendung Allahu akbar oh kata antanan lagi kerinian budak ni idak kita talak ke metu pecak danya kurang bergaul kita talak ke metu pikiran ni melang-melang tidak punya internet dikena dipasangkan internet Punya internet Segala film segala-gala Diawasi galo Tidak kita turut Ia anak kita mak kayu besar air hutan Gimana mama ini Masa dia enggak boleh Belum waktunya nak Kapan lagi Teman kakak kan begitu semua Mak mana macaranya? aksara juga apa kita nanti anak kita nggak ada perkembangan gimana gitu loh tapi kan kita juga masaranya iya balik dalu Allahu Akbar kadang kalau lagi ngok main tidak ada salahnya wong tua bingin jam lima lah balik di rumah mayang maghrib maki baju piyama ngaji budak ini ya Allah ya Rahman ya Rahim Ah ibu dah. <laughs> Idak bertanak nak bertanak nak bertanak kayu basah tak beranak beranak lah beranak hati su hati susah. Tak bertanak nak bertanak tanak kati api tak beranak beranak lah beranak megel ke dia? Megel hati. Tapi man geleran tekenu anak bener kalau tu dua tiga kok kurang. Oh yang anak tadi ngaji, yang sikok ni tadi maca solawat, Rohatil antiyaru tashdu Yang ini ngomong Yang ini jawab Ya Nabi salam Yang ini lagi macam Quran Ya Allah Ngapalah punya anak tiga ikut cuman Mentau bagus kalau mak ini tahan kelah Cak tujuh ikut apa Tapi gila kan punya anak megel ke hati Jangan ke sikut Sepago lagi Anak pernah ingat ibu dulu galak marah Allah jenat arwahnya pegel pegel dengan anak Kau nak kau ni mentau model mak ini kau masuk lagi je perut pembingin ha. oh. ya Allah tidak diturutkan perkembangan budak mak mana diturut ke mak mana subuh salah budak hidup di keluarga kurang mampu kesian tak sama dengan wong Terduduklah anak kita ni parak lawang jenguk anak makan es. Es apa itu? Kolo apa? Es krim itu lah. Mi kilo. Ya taruklah. <laughs> Anak kita tadi nyingoklah parak lawang. Alang kedak getun ngawak ya Allah nak. Pengen bu beli es itu. Ya Allah Tuhan kau bina di mana mutaranya. Cekelannya kita tak terbeli nak melik es itu getun kendak budak diturut di galau kita pula lah kebebanan dikit nak es krim dikit nak ini dikit nak ini dikit nak ke alpamat dikit nak ke mool dikit nak ke sini nak ke sini tidak laku kue gunjing apa sih mak lembut-lembut kayak gini gunjing apa gunjing Nyawab. Uji maknya. Nah, ini gunjing membesarkan mama. Ini gunjing buatan nyaimu. Dulu mama lagi kecil, nenek kamu dagangnya gunjing. Jadi kamu adalah cucu gunjing. Gunjing kalau banyak kelapa. Tengahnya nyunjuk sambal cengeng. ya. Kalah pijak, pijak, Kalah pijak, pijak, pijak. Ia kendak dia lah Pijah lah Masih lemak Pempek tebek Pempek tebek Nah Gendumnya cak seperapat Apa tiga mata Teloknya sekilo Lemak Anjoi Hahaha <laughs> Njoi apa njoi njoi bulu pucuknya njoi blue band. Garing-garing orangnya. Kalah pijah. Cik lemak bebek tebek. Budak zaman ini. Lemak-lemak makan makanan belembang. Asal ada duit. Mat mertabak tu isi ke hati, daging, telur, wa musallahu supaya salat itu jadi khusyuk benar perhatikan tempat salatnya bos-bos inek banyak bangun musala bangun masjid bos inek nyual tanah wong tanah wong disobotnya jualnya bangunnya musala hati-hati ya yeah? wong yang salat di tempat yang haram seperti rumah di atas air goyang tidak mantap makruh solat di situ wa musallahu halalan jadi tempat solatnya harus dari yang halal wa ayyahdura qalbuhu fiha ndaklah hadir hatinya benar-benar ingat kepada Allah taala falaisa law min salati illa ma aqala minha jadi hendaklah hatinya benar-benar hudur ingat serta diresapi apa makna yang diucapkan untuk itu tiada balasan apapun wa alla yajibabi wa alla yu'jibabiha untuk itu tiada balasan apapun dari salah seorang kecuali apa yang diingatkan dalam hati dan tidak boleh ujub dengan solatnya jadi ukuran solat itu sejauh mana dia sadar meresapi solatnya sebatas itulah nilai ibadah yang dia dapat jadi kalau Allahu Akbar setiap yang dia ucapkan tu dia mengerti. ngerti maka tu walaupun ayatnya pendek tapi dia paham dengan yang dia diucapkannya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani tahu dia ya Allah ampunkanlah aku kasihilah aku cukupilah kebutuhanku angkatlah derajatku tunjuk aku rezeki tunjuk aku jalan yang benar maafkan aku sehatkan aku 8 doa duduk antara dua sujud tu Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni Warzukni, wahdini wa'afini wa lapan minta sehat minta rezeki minta selamat di akhirat galonyo diresepi supaya dari kalimat yang kita baca tadi kita dapat memahami nilai yang dapat dalam salat sebanyak nilai danya sadar meresepi bacaan salatnya so, wallahu alam bisawab